hidoya uz ilm ma'rifat va ziyo maskani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bu musulmon ummati ming yillardan beri dinini mukammal o'rganib uni ibodatini kundan kunga oshirib borayotgan bu bir ummat alloh taolo o'zini dinini to qiyomatga qadar saqlashlikni va'da bergan ana shu dinini mukammal o'rganib ibodatini qilib kelayotgan musulmonlarni ayblab ularni ibodatlardan kamchiliklar topib o'zlariga obro' orttirishni odat qilib olgan kimsalar turli xil zamonlarda chiqqan va chiqib kelmoqda ana shunaqa kimsalardan turli xil oqimlarga noto'g'ri qarashlarga mansub kishilar musulmonlarni o'zlarini odatlariga ko'ra ibodatlaridan odatlaridan xatolarni topib kelishyapti ular ayblayotgan narsalardan biri emishki payg'ambar alayhissalomni qabrlarini ziyorat qilishlik gunoh ekan kufr ekan mana shuni bugun ko'tarib chiqishyapti aslida bunga biror bir dalillari hujjatlari bormi desak hadislarda buni aksini ko'ramiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balki qabrlarni ziyorat qilishga targ'ib qilganliklariga guvoh bo'lamiz mana abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onalarini qabrini ziyorat qildilar yig'ladilar va atroflaridagi kimsalarni kishilarni yig'latdilar shunda aytdilarki استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أوذر قبرها فأذن لي من ربم دن شأنم جا استغفار أيتش لي كإذن سوردم من جا إذن بير المدى قبرلرن زيارة قلش كإذن سوردم من جا إذن بير المدى فزور القبور فإنها تذكر الموت رواه مسلم قبرلرن زيارة قلين و o'liklarni o'sha o'limni sizlarga eslatadi deb marhamat qilganlar mana shu hadisni oxirida fazurul qubura qabrlarni ziyorat qilinglar u o'limni eslatadi deb marhamat qilyaptilar boshqa bir hadisda e, burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda kana nabiyu sollallohu alayhi vasallam yuallimuhum ida ila al maqobiri assalomu alaykum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qabrga chiqadigan bo'lsalar quyidagicha narsalarni o'rgatardilar ey mo'min musulmonlarning diyorlarida yotganlar sizlarga salom bo'lsin biz ham sizlarga yaqinda yetishib olamiz alloh taolodan o'zimiz uchun va sizlarga ofiyatni so'raymiz degan Э, qabr odobini musulmonlarga o'rgatardilar ya'ni sahobalarga o'rgatardilar endi mana shu joyda bir mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak payg'ambar alayhissalom bular aytishayotgandek gunoh bo'lsa hattoki ba'zilar kufr ham deb aytishyapti payg'ambar alayhissalomni qabrlarini ziyorat qilishni payg'ambar alayhissalom oddiy insonlarni ya'ni mo'min musulmonlarni qabrini ziyorat qilishga undayaptilar va undan tashqari sahobalarga o'rgatyaptilarki qabrga qandoq qilib ziyorat qilinadi ular aytganidek gunoh bo'lsa kufr bo'lsa yoki undan boshqa narsa bo'lsa payg'ambar alayhissalom o'rgatishliklari u yoqda tursin qaytargan bo'lardilar qabrlarni ziyorat qilishlikdan payg'ambar alayhissalom savobi kamroq bo'ladigan ishlarni savobi ko'proq bo'ladiganlariga qiziqtirganlar endi gunoh bo'ladigan ishlarni qo'yaverasiz hammasidan payg'ambar alayhissalom alohida ummatni ogohlantirib o'tganlar demak qabrlarni ziyorat qilishlikni xususan payg'ambar alayhissalomni qabrlarini ziyorat qilishlikni e, kufr deyotgan gunoh deyotgan kishilar juda ehtiyot bo'lishlari kerak e, musulmonlarni qilayotgan ishlardan ayb topishni bas qilishlari kerak va bu ishlari xato ekanligini bitta biz emas balki musulmon ummati musulmon ulamolari aytganligini bilib qo'yishliklari kerak vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh